Всем салют, ребята! С вами Максимка, и мы продолжаем игру под названием ТИФ. Ну чё тогда, жмем продолжить. Так, что в прошлой серии, я честно уже не помню. А, помню, помню, помню, что э, типа их генерал э, пришел, разрубил ту добычу, за которую мы охотились, ну, этот, этого трупа, и достал кольцо. И ушел. И как я понял, эм, мы должны его найти. Окей. Так, нам... Что с этой стороны? А, типа подняться тут можно. Окей. Okay.

потихоньку пройдем, пока они нас не видят. Ну так, хотелось бы их завалить. Опачки. Окей. Ну, мы пройдем пока что тут. Что тут у нас? Ага, тут труп. Опа. Надеюсь. И вниз скинем. Слушай, их не арбалеты нельзя взять, нет. Да отстань ты от этого угла. Окей, что у нас наверху? Ничего. Так, а зачем вообще нам сюда надо было? Типа, ну, на этот труп запрыгнуть? А, наверное, мы там как-то пойдем, скорее всего. Окей, ладненько, надо их поубивать. Раз, два, три, четыре, окей. Найдем какое-то темное местечко и начнем по одному. Так, этих у нас 7 штук. Вот это хорошее. Держа, что это за девятка? А, это, наверное, бомбы. Так, давай вот в этом. С этого начнем. И... Так, раз, два, три. А, вот четвертую. Никак его убивать. Чик. Сейчас они пойдут смотреть. увидели. Я посмел. Минус. Минус. О, хорошая добыча. А, блин, да ладно. А этот не, отре... не отреагировал. Ну, извини, дядя. Придется тебе тоже. Есть с них что-то собрать? Нечего. Печку вырубим. Так, а, ну того, значит, просто забрали уже. Нет, нет, нет, нет, нет, ты чё? Заберем кольцо. Окей. Так, заберем ножницы. Заберем что-то еще. Ну что? Посмотрим потом. Так, ага, это типа окно открывать. Тут мы не пройдем. Окей. <clears throat> Куда ты положишь? Ага, туда. А как до тебя дойти? Как? Так, поверху. Ага. Окей. А, по канализации. Ну, пойдем так. А, ходит, насвистывает. мозаика как... О, ничего себе. Прикольно вообще это сделано. Чек это так, тогда должно быть так. Это так. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. А, еще так. Это идет вот так. Сейчас. Нет. А, подожди, так. Вот круг у нас тут получился. Нам надо золото забрать. Ты тоже вор. Мне кажется, как-то нас потом, может, поймать. Не говори. Блин. Надо было быстрее его почить. Блин, ну нам эти суперстрелы недорогие. Сделаем так. Тут потушим. Чик. Его напугаем водой. Блин, надо будет, да, прикупить стрелы. Да блин, неинтересно, они пустые. Ладненько. Ладненько, ладненько, пойдем. Ага, тут можем зайти наверх. Что, этого нет места, окей. Давай поползем по трубе тогда. Что-то стучит, как будто тревога. Я, как мне спуститься? Ага. Опс. Опс. Ага, в окно. Да, это тревога. Туша. Траве. Блин. Хреново. блин, мы одно письмо не прочитали, я помню. Надеюсь, они сюда что-нибудь... А, вот. А чё за херня? Я не понимаю, почему я вообще ничего не мог. Херня какая-то. А, блин, F нашел. Не, все равно мы должны что-то как-то... Ладно. Гарри падла. Бедная собачка, конечно, она. Подожди, а вот я не понимаю, что вспышка. А, слепление. Все.

Плохо ты знаешь, где я. Погореть хочешь? Хочешь, куда денешься? Так, ну, с некоторой стражей мы разобрались, окей. Будем потихоньку двигаться. Ну тут туда. куда туда. Да все уже, можно бегать спокойно. Ага, сюда пройдем. Так, э А, прошли, блин, я думал. То наш чувак, типа, по трубе прыгнул, взлетел. Ага. Э. Я чуть не охерел, конечно. Так, ну что у нас? Ценных трофеев. Но ну, мы только один трофей нашли, окей. Всего крадено в золоте. 403 голды. Добычи найдено 43 из 70, 71. Многовато карманы кражи 0, взломанные замки 5, оглушение 10, подозрение... А, под... вызвано подозрение 8, обнаружение 9 и убийство 19. Э, украсть всего 57%. но ну, не. Так, э, оглушенный в бою 10. 1 из 10. Так, э, стиль игры хищник, оппортунист, фантом. Но мы хищник были. Вы не боитесь применять силу и, действуете агрессивно, стремясь к победе любой ценой. Ну да. Окей, продолжаем. Продолжаем. Так, ну это сейчас мы у себя дома. Ну как, в часовне часах. <laughs> Ой. Так. А, из... Так. Улучшенные стрелы. Берем. Полный. Мак. Так вот, жевание листьев это растение увеличивает, увеличивает инструк... а, интуицию Гаррета. Гаррета. Восстанавливает концентрацию. Окей. Окей, окей, ладненько. А, типа, если мы какие-то трофеи находим, они сюда ставятся. Окей, я тебя понял. Уникальная добыча. Угу. Это и это. Трофеи клиентов. Это. А, и кольцо. Я зеркал. Так, нам бы что-то сейчас прикупить бы. А, я понял. М за нас 5000 хотят? Мне кажется, там было написано, что типа следую за черной птицей. Ну, окей. Давай, побежали. Блин, подожди, нет, нет, нет. Мы тут можем где-то что-то себе купить? Ну, типа, мини-магазинчик не будет, да, тут, типа? хз. Да, мы тогда просто из своего сундука забрали тогда, да. Окей. Ну что, пошли? Да. А, совет. Если вы не в бою, вы можете спрятаться в шкаф, чтобы не потерять сохранение игры. Ну, не сохранение, а там, что вы нашли. Совет. Не устраивайте диверсии. Слишком близко, слишком долго. Ваши руки устанут и метко снизится. И дядя пропал. Окей. прошлый раз, как я... Блин, неудачно упали. удачно упали вообще. Блин, нам ключ бы где-то найти. Гаечный. Ага, ладно, тут заберемся, окей. Что, они так боятся меня? Я же добрый, я же хорош. Ты же никого не обижаешь. Заходи. Тут кое-кто тебя хочет видеть. <laughs> Почему меня? Потому что ты весел, приятен в общении, не знаю. Он тот, для кого ты украл кольцо. Ты знать его впечатлил. Кто? Это Орион единственный, кто идет против барона, защищая обычных людей, вроде нас с тобой. Точнее, вроде меня. <laughs> Он говорит дело. Чудовищная редкость в этих краях. Он там помогает бедолагам, подцепившим мрак. Хорошо, хоть у кого-то слова не расходятся с делом. И постарайся быть не очень собой. Не очень собой. Он поставил прогресс над болью, металл и камень над плотью и кровью. Взгляни, что из этого вышло. Я не лезу в политику. О, да, ты же горд. Ты одиночка. Ты правда думаешь, что это тебя не коснется? — Как надолго? Гаррет! Гаррет, я падаю! Это ведь и твой город тоже. Ничего себе. Что случилось? Ты потерял сознание. Ты в порядке? Мне нужна книга. Таких, как она, больше нет. Говорят, ее спрятали где-то в доме цветов. Этот бордель день и ночь кишит богачами и звездами. Действовать надо тихо. Я обычно не опускаюсь до воровства, но... Времена требуют. Полиция. нетипичнее, чем вор, крадущий ради благого дела. Я достану тебе твою книгу. Тем самым ты поможешь нам обрести светлое будущее. Приму это к сведению. Походу, блин, мне почему-то кажется, что он у нас кольцо и Стыбся, Стыд какой. В домовом рукопале. Так, новая. Идите в убежище Эри. Окей, пойдем. И вот почему ты тут стоишь? Так, как лечиться? А, хэ. Окей, куда нам? Сюда, да? Гаечного ключа нету. А нет, не сюда. Окей. Окей. Значит... А. Сюда потихоньку. Потихоньку, помаленьку. А, типа тут, ну да, вот и прошли. Ой, блин, ну тут охраны конкретно. Многовато, многовато. Так, ну ладно. Тихо. Блин, и тут еще лампы. Так, э, будем пугать их. Блин, этого. Ай, блин, этих стрел нету. Так, а что это? Это куда-то можем войти, да? А давай пойдем. Глава первая, блокада. Хотя... Да, нет, нет, нет, нет, нет, у нас же другая. Ну, если подожди, а а давай пройдем. А почему бы и нет? А с тем мы успеем пройти. Потому что сейчас всю сюжетку, всю сюжетку пройдем, а вот вот такие задания мы не проходим. Будем проходить. Ладно, ребят, давайте тогда на этом мы закончим. Вот. Э, я разберусь тогда с этим. Потому что, да, зря мы сюда вообще зашли. Вот. Если надо будет, я тогда не на видео, но пройду до того момента. Вот. И тогда там продолжим. Потому что главу первую опять проходить, да ну нафиг. Ну и вам не интересно, то что вы уже видели. Так что вот. Э, Все, ребят, это да. Всем спасибо. Э, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комменты. Всем пока.